probando. 1, 2, 3, probando audio. 1, 2, 3. Hola, yo soy Félix y bienvenidos a las Islas Galápagos. Este es el primero de una serie de videos sobre el archipiélago ecuatoriano que hice junto a mi amigo y compañero Wanderlust, el solitario George Hidalgo. Y bueno, sin más vueltas, estas son las 5 cosas básicas para hacer en la parte baja de Santa Cruz. Número 5. Perderse en Santa Cruz. Una de las cosas que disfruto más de viajar es perderme como un niño. Y Santa Cruz es el patio perfecto para salir a jugar y descubrir playas, flores, especies y hasta tener tu pequeña sesión de fotos. Bueno, cada quien disfruta como puede. Número 4. Nadar en las grietas. Sin duda, uno de los sitios más populares de Galápagos es las grietas. Aquí puedes nadar en una piscina natural que se forma dentro de una enorme grieta. Cuenta la leyenda que aquí fue donde Úrsula le quitó la voz a Ariel. Número 3. Ir a una playa paradisiaca. La más conocida es Tortuga Bay. Pero mi favorita es Playa Escondida, por la que sí creo vale la pena pagar un tour y tomarse un día entero para disfrutarla. Y de paso te bañas rico, comes un poco de pescado y pan de banano. Número 2. Hacer avistamiento de aves. Y ahí podemos observar los piqueros de patas Otro problema de las Galápagos son las aves, ya que en cada isla puedes notar la evolución que necesitaron para adaptarse a su ambiente. Esta es otra actividad que puedes aprovechar de un buen tour. Y bueno, el número uno definitivamente se va bajo el agua. Y es que prácticamente en cualquier lugar de Galápagos puedes sumergirte y encontrar un nuevo mundo. Y bueno, como bono les recomiendo relajarse en la playa de los alemanes. Se puede hacer mucho a bajo costo, pero con solo pisar una de estas islas sientes la magia y comprendes el porqué del apodo las Islas Encantadas. No hay foto ni video que le haga justicia. Esta historia continuará.